cola adentro. chicos, perfecto. Hay que pasar la pica blanca y acelerar hacia la primera línea chicos, hacia la primera. Passez, passez, passez. Primero vite. Première ligne. y un chicos, buena chicos, buena chicos.

Hey. Hey.